მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ BB Rights. ეს ამ ვიდეოში საინტერესო ექსპერიმენტის ჩატარებას ვაპირებ. ჩემი ამერიკული ტარაკნები, რომლებიც საკმაოდ მრავლად მყავს, რა თქმა უნდა, მე მათ ვყიდულობ და შემდგომში ვზრდი და ყვებავ. ჩავსვავ მათ ყველას ერთ ტერარიუმში და საინტერესო ექსპერიმენტს შემოგთავაზებთ. ალბათ გეცოდინებათ რომ ტარაკნები ჭამენ ყველაფერს აბსოლუტურად ყველაფერს რაც კი დედამიწაზე არსებობს ნებისმიერი სახის საკვები სასმელი და ასე შემდეგ საპონიც კი ქენი აზრით შეჭამენ თუ არა ტარაკნები ძალიან ცხარე ციცაკას ასევე აჯიკას ან მაიონეს მოკლედ მათ ამ ვიდეოში მწარე საკვებს შევთავაზებ მაშასე მოემზადეთ არ დაგავიწყდეთ ჩემი არქის გამოწერა, ამ ვიდეოს მოწონება, ახლა კი დავიწყოთ. ადრში თუ კარგად დააკვირდებით, განარჩევთ ორ ტარაკანას. ერთი არის ჩაურებრივი, მეორეს კი აქვს ფრთები. ფრთიანი ტარაკნების ქესით არიან ორნი, დედრებიც და მამრებიც. ისინი დებენ ჭუპრებს, საიდანაც გამოდიან პატარა ტარაკნები. ასევე იმასაც შეგახსენებთ, რომ ამერიკული ტარაკნები ტარაკნებში არიან ერთადერთი სახეობა, რომელსაც შეუძლია შუშაზე სიარული. მე ამ ტარაკნებს იმისათვის უყიდურობდი, რომ გამოვყვებოდ ჩემი მორიელები, ობობები, ფანანგები, აგამა და ასე შემდეგ. გადავიდეთ უშუალოდ ვიდეოს თემაზე. ეს წითელი და ძალიან ცხარე ციცაკა. დამიჯერეთ, მართლაც ძალიან ცხარეა, რადგანაც ამ ციცაკას ფაქტიურად ყოველდღე მივირთმევ. ამ შემთხვევაში მას გავჭრი და ტარაკნების ტერარიუმში მოვათავსებ. შემდგომში კი დავაკვირდეთ, რას გააკეთებენ ისინი. პირველი ტარაკანაც გამოჩნდა. ჰმ, გონი არ მოეწონა. აი ეს კი ნამდვილად დაინტერესდა. წარმოიდგინეთ, ციცაკა იმდენად მწარია, რომ შეიძლება ადამიანს საათობით ატკინოს პირი და ენა, მაგრამ მათზე ეს ნამდვილად ვერ მოქმედებს. ტერარიუმიდან ციცაკა ამოიღე. ახლა ცხარე აჯიკის ჯერია. ნახოთ რა რეაქცია ექნებათ მათ ამის დანახვაზე და საერთოდ შეჭამენ თუ არა ამას. შეგახსენეთ რომ ჩემი აგამა ფინი ისევ კანს იცვლის და ამ შემთხვევაში მისი დიდი ზომის და გემრიელი საკვების ყურებით ტკბება გულისხმობ ტარაკნებს ვინაიდან ტარაკნე მაჯიკაც დააგემონეს, ახლა უკვე ვიდეოს ბოროს მაიონეზის ჯერია. უკლედ, როგორც დღეს ამავე ვიდეოში ნახეთ, ტარაკნებს სიმწარეზე არანაირი რეაქცია არ აქვთ და ის მათ არც უნებს. შეუძლიათ ჭამონ ცხარე აჯიკა, ძალიან მწარე ციცაკა, მაიონეზი და ასე შემდეგ. და კომენტარეთ, რისი ნახვა გსურთ შემდეგ ვიდეოში. არ დაგაუწდეთ რომ მოიწონოთ ეს ვიდეო და გამოიწეროთ ჩემი არხი. ნახვამდის.